Aujourd'hui le 9 mars 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. En réponse à l'organisée le 2 mars de cette année. Action terroriste du régime de Kiev dans la région de Bryansk les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une attaque massive en représailles. Des armes aériennes, maritimes et terrestres à longue portée de haute précision, y compris le système de missiles hypersoniques Kizal, ont touché des éléments clés de l'infrastructure militaire ukrainienne, des entreprises complexes militaro-industrielles, ainsi que des installations énergétiques qui les fournissent. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. À la suite de la grève, les bases d'attaque des véhicules aériens sans pilote ont été détruites. Le transfert des réserves et le transport ferroviaire d'armes étrangères ont été interrompus et les installations de production pour la réparation d'équipements militaires et la production de munitions ont été désactivées les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Dans la direction de Kupiansk, des frappes d'avions d'attaque et des tirs d'artillerie du groupe de forces occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Gryanikovka, Persotravnv, Olsenma, région de Kharkov et Stelmakovka, République populaire de Lugansk. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés et deux voitures ont été détruits dans cette direction dans la direction Kranolimansk, les actions actives des unités du groupe de troupes centre, et les tirs d'artillerie ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskoye. Sherbonne Dibrova du peuple de République et Torskoï de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 115 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 2 camionnettes et un obusier automoteur Vuzdika. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations actives des unités du groupe Sud, de troupes et de tirs d'artillerie dans les zones des colonies de Kranois, Semenovka et Pervomeïskoa de la République populaire de Donetsk, plus de 135 militaires ukrainiens, trois combats blindés véhicules, trois camionnettes, quatre voitures, deux obus ID-20, un obus Imstab et un obus ID-1. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, l'artillerie du groupe de troupes Vostok a frappé des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda et de Prochistovka de la République populaire de Donetsk.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 des effectifs et du matériel dans 102 districts en une journée. Un dépôt de munitions de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de dans la République populaire de Donetsk. De plus, dans la zone de la colonie de Chazoviar de la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Des avions de combat des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Volnyansk, dans la région de Zaporozhye, ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne lors d'une bataille aérienne. Un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près de la colonie de Novogrodovka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté six roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont également détruit cinq véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonie de Nikolskoye, Blagodatnoe de la République populaire de Donetsk, Kremnaya de la République populaire de Luhansk, brestois de la région de Kharkiv et Chervoni mayak de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 399 avions, 218 hélicoptères, 3366 véhicules aériens sans pilote, 410 systèmes de missiles antiaériens, 8241 chars et autres véhicules blindés de combat, 1055 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4308 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8816 unités de véhicules militaires spéciaux.